Bulk Brothers, tu connaît, donc là on est au salon du fitness, stand Bulk, il y a juste énormément de monde, c'est incroyable, c'est une expérience à vivre, c'est formidable, merci à Bulk Brothers franchement. Bulk Baby